Mobil raksasa Ford Raptor asal USA ini akan mengaspal di Indonesia, diimpor langsung dari Thailand. Indonesia nampaknya menjadi pasar potensial bagi Ford yang akan menghadirkan seri Raptor ke tanah air. Model yang akan didatangkan langsung dari pabrik RMA di Thailand, yakni Ford Ranger Raptor. RMA Group Indonesia memastikan nantinya mobil Ford yang akan dijual di Indonesia akan didatangkan dari Thailand. Ford Raptor akan didatangkan bersama Ford Ranger Wheel Truck dan Ford Everest 4x2 dan 4x4, serta Ford Ranger XLT dan XL. Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself Masuk di tahun 2022 ini, jadi fokusnya memang lebih banyak di segmen SUV dan double cabin, ujar marketing manager Ford RMA Group Indonesia, Muhammad Irfan Mustafa, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Dilansir dari laman resmi Ford Thailand, saat ini mereka hanya menjual Ford Ranger Raptor X. Mengusung mesin diesel 2000 cm3, 4 silinder segaris biturbo dengan intercooler. Mesinnya diklaim dapat menyemburkan tenaga sebesar 213 PS di 3750 rpm dan torsi tembus 500 Nm di putaran 1750 hingga 2000 rpm. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises Mesin yang dipakai oleh Ford Forerunner Raptor sudah standar Euro 4 dan menggunakan jenis bahan bakar minimal B20 alias biodiesel B20. Untuk ukuran tangki bahan bakarnya, tercatat berkapasitas 80 liter. Secara dimensi, Ford Ranger Raptor X yang dijual di Thailand hadir dengan ukuran cukup bongsor. Panjangnya tercatat di 5.434 mm, lebarnya 2.035 mm, dan tinggi 1.873 mm. Sedangkan untuk ground clearance-nya tembus 281 mm. 23.368 Ford Ranger Raptor X, menggunakan sok beraker dari pabrikan Fox. Untuk suspensi depannya, Ford menyematkan model aluminium double wishbone. Sedangkan untuk belakangnya, mengandalkan model shock coilover. Lalu untuk urusan kaki-kaki, Ford Ranger Raptor X menggunakan pelek alloy berdiameter 17 inci. Peleknya ini dibalut ban ukuran 285 profil 70. Di pasar Thailand, Ford Ranger Raptor X dijual dalam empat pilihan warna yakni putih, abu-abu, hitam, dan biru. Sementara untuk banderolnya, Ford Ranger Raptor X dijual seharga 1.729.000 baht Thailand atau setara dengan 743,2 juta rupiah. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.